皆さん Yeah. <laughs> Yeah! 色にしないこの空輝く強くたまとない本当なものに笑顔はして はいありがとうございます龍ヶ崎からね参加してくれました